成功数会社に貢献気合も十分でもスマホ盗まれた背景皆様元気にしてます幕は取られず一安心でも財布はない 覚えのない請求カードの使用場所はアメリカ背景皆様元気にしてます 3年目本日めでたく3度目の携帯ひったくり背景皆様元気にしてます酒に飲まれて社外非流出大損失背景皆様 ます取り返すため美味しい話に食いつく会社は大きく右肩下がり日に日にやめてゆく従業員背景皆様元気にしてます 本へ帰国ストレス社会満員電車時間冤罪ブラック企業不当解雇激安せ激太り入院生活背景皆様背景皆様 背景皆様元気にしてます若さと活気で溢れてるうまい 避け小さいことは気にしないベトナム生活思いを馳せます背景皆様元気にしてます